大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。晚了一分钟，那是因为我们的那个信号一直传不进 Y T 啊，所以稍微晚了一下下，好吗？那今天为什么是直播呢？绝对不是老师来不及录视频，好不好？ <laughs> 好了，这来不及录，但是啊，今天也是有临时的事件了，所以是说我们今天就这个临时的事件了，还有一些老师想要补充的东西啊，老师今天跟大家说一下。 那我们今天直播啊不会很长，因为礼拜三了，大家都小周末，你知道大家都都想去做一些其他的活动，也有很多的直播主啊，他们或是一些视频啊，他们在更新，所以说不耽误大家太多的时间。我们今天直播啊，就大概就稍微短一点，好吗？ 那首先我们还是讲一下，我们流年现在正常的正在撰写，哈，还没有收到的，好，你超过时间还没有收到的，那没关系，你告老师你的订单编号，老师会告诉你什么时候收到。那目前撰写还是算蛮顺利的，还是蛮顺利的。那你收到流年的时候啊，哈，因为它这个页数很多，你不要看完再跟老师讲。首先你收到的时候，你一定要记得，你一定要先对老师第一页封面后来的命盘上面的生日是不是正确的。好，这老师不是圣人，不会不可能每一次都是对的。 哦，总是会有可能百分之一，或是甚至百分之一的机会啊。那因为我寄出去之后，我都会再三的确认。但是问题是，有时候总是会有错误，说难免哈，每一年可能都有几个小小部分的错误。所以说你收到的时候啊，一定要先看一下，先看一下你的这个榴年的他们的生日是不是正确的，然后后面再往下看，好吗？那每一份啊都有一百多页，所以说不用急着把它看完。你是我说真的啦，你你不有耐心看完的啦。 所以是说啊，你记得先看一下老师留言所要说的，还有你这一个月或下一个月你会遇到的事情，稍微心里有个底就好了。不要说我看了之后我整年都会记得，不可能啊，哦，没有那么好的记忆了，好吗？然后啊，我们的那个十二月二十三啊，有我们的一个安泰税跟点灯点元成灯的法会，好，那记得再去报名一下好的，我们下方都有链接了，好不好？那个要赶快报，因为到现在已经不到不到一个月了，哈，是比较还是蛮蛮赶的时间，好吗？ 好，自录结束了哈，那我们还是要继续讲一下我们今天的主题哈。今天的主题啊是蛮有意思的，就是啊这个中国的第三代接班人呐，就是江泽民先生啊，他今天啊、去见上帝了。这个事情啊，可能基本上在中国的朋友啊，大概都是蛮对他是蛮清楚的。说我们今天不讲他的生平，我们就说一个一件跟一些中国以外的朋友啊，要很多人有人来问老师说，哎，老师你觉得江泽民他是不是一个好人？ 好，这个事情啊，老师必必须要这么讲。对已故的人呐，你不要问老师他是好人或者是坏人，因为这对他不公平，因为他都盖棺论定了，他好跟坏，你都已经已经是注定了。那他现在要去了，就是面对他自己有做过的、有行使过的，那一一的去跟上帝去去怎么样去检验他自己做过的事情。所以说，我们谈他的时候啊，我们就不要去谈他是好或者是坏。我们首先要谈谈江泽民啊，也不讲他的生平这些那么大家都知道的事情。 我们要讲到事情是啊，江泽民这样子一个领导人啊，其实可以见到中国为什么可以发展的这么好的其中之一的原因。各位要知道江泽民他是不是他是不是应该当接班人呢？这个事情本来还在未定之天，所以说老师在封面里面想到了他成就他了啊，就是我们的六四天安门事件，呃，在中国好像称为八六学运吧，应该是这个这样的称呼。那以前呢，那个六四天安门事件的时候啊，老师那时候还在念书啊。 我们都还被逼的怎么样？每一天去听那个什么蒙上眼睛，你以为你看不见那个奇怪的歌曲？那我然后这个真奇怪，那别人家的事情关我屁事啊！我说 <laughs> 说白了吧，那别人家的事情关我屁事啊！我都不知道为什么找我我去上学，然后还要怎么样？那个唱国旗歌结束之后，我们还要默哀三分钟。这默哀公 <laughs> 他谁啊？我哪知道他是谁啊？还默什么哀呀？我这么了解这件事情。 所以说啊，就是因为这个六四天安门事件啊，八六学运这个事件啊，他就被他就被推上去啊，取代赵紫阳成为他们的总书记。这个六四天安门事件啊，老师以前看过节目去讲过。其实啊，在我们台湾啊，还有一些中国以外的朋友啊，对六四天安门啊，这八六学运呢，有很多很多的误解，就认为啊，这个是中国惨无人道的一个屠杀的行为。这个东西啊，其实。 在国民党时期啊，也是很擅长制造假新闻的。因为事实上是不是这个样子啊？其实现在有很多的史料都可以去把它挖出来啊，还有很多照片跟史料可以挖出来。这六四天安门事件呢，并不是我们之前所听到的那个样子，它其实一个蛮充满争议的一个新闻。当然，对于这个国民党，他这个这个被共产党踢到台湾来的这个政党来讲啊，那当然别人的痛苦就是他的快乐，当然是要渲染一下。 所以老不要说老师是不是小粉还是什么小蓝蓝哈，这这个跟我没关系。哦，这个本来就是被渲染过的错误，就像现在这一次的我们看到的黑港事件，或者是说包含现在的白纸革命啊，都是一样的。我们所得到的资料都是被渲染过了。其实我们能够去去得到的一些史料，有照片、有记录、有登记在案的，其实我们很少能够去发现。 很少了，不多，不是没有。然后这个也是一定有，老师有去对过这个资料，但是我们今天也不要特别把人名讲出来，好吧？因为毕竟他很多都是已经往生的人，我们也不贴照片。就是很简单的事情，就是第二天安门的时候啊，其实很多阵亡的没有被爆出来的都是解放军，哎，他去安抚这些学运，但是被学生打成肉泥的，那是这是真的是非常非常多，而学生被压成肉泥的啊，真的是。 目前为止啊，是还没有看到相关的一个证据。我们所能够听到的都是别人所转述出来的东西，所以这个东西啊，在这个学运里面有很多的一个争议。那当时啊，当然赵子阳他本身是不愿意去镇压学生的，当然那邓小平认为你应该镇压学生，那整个政治局认为你应该镇压学生，是不是？这样下去可不行，越来越越来越乱，好不容易得到和平的中国啊，你怎么可以让他再混乱呢？ 这这但是赵紫阳不愿意啊，说他终身被软禁。那接插上来就是江泽民，很快就把这六四天安门事件啊，都给他给给他给米平了。所以说他就顺理成章的成为了这个中新一代的接班人。那在他手上啊，我们只能说为什么说他证明他是一个成功的制度之一？我们不能是说哈万恶的共产党，他所做的事情一定是错的。比如说像江泽民这个人吧，那我们真的说他运气好，怎么样呢？ 要是没有赵子阳这个错误啊，其实基本上你他能不能接班这是未定之天。但是他今天能够临危受命啊，我们要知道江泽民的临危受命，那是因为他已经经历过了，包含了你在上海也当过市长，他还经历他在很年轻二十五岁的时候也当过了厂长啊，当时好像是在怎么样做肥皂的，那也包含了他在铁路局各个地方都有过历练。所以说啊，这个共产党他们再去培育这个当时的官员呢。 他们是一层一层很严格的考核所做出来的人，你才能够到那个时候，你进到政治局里面去接班。包含在中共现在，你在十九大、二十大里面所开会的人，虽然江泽民的人已经被拔了差不多了，但是新上去的人，大部分你都是也从田里面长出来的居多。毕竟你要进去的人，你没有没有四五十岁，你大概也没办法进去嘛，对不对？所以都是那个中生代，他们经过很很长历练过去的。 所以这个制度就跟民选制度产生了一个很大的差池，就是民选制度选出来的，我今天不管你是民选选出来任何谁，好，那我们都没有办法确定他能不能做好执政。比如说柯文哲市长吧，他已经卸任了嘛，对不对？他做的好不好？其实，哎，我们可以说他差强人意啊，但是他真的做哪些好，这个是很有争议的。毕竟他前四年还在摸索市政。 后四年，他才慢慢的可以做出他市政的一些成绩。但是四年能够做出什么事情，我们也不要太为难柯老先生了。这个是很困难的事情。他一上任的时候做搞什么 Evoting，或是内湖的塞车问题，内湖塞车的问题现在解决了吗？没有嘛？谁上来就算是就算是那个那个这个讲什么的蒋万安他上去啊，他也不可能解决内湖的塞车问题，对不对？为什么？因为他们都没有治理城市的经验。 我们今天跑马灯上去的所有民选的人物都是没有去治理过啊，很长期的去治理过，你的一个都市。但是当时的中共他们去所训练出来的官员都是从地里面长出来的，那这个是比较粗俗的话，我们不能去否认他们的的建设能力是很强的。当你的政绩没有起来的时候，你是没有办法继续下去的。所以江泽民本身就是历练出来的人。 但是呢，老师还是讲一句，现在的中共的官员呐，你就不是田里闯出来的，你就是在汤金汤匙银汤匙里面长出来的很多。老师讲一句很实在的话了哦，这个反正反正还没统一嘛，对不对？我还很实在讲，跟各位讲一句话，在中国，你哪一个单位里面没有吃空额的人？就是他在这个单位里面去去上班，但是他人不在单位里面，他负责领薪水而已。这种吃空吃亏空的吃空饷的人。 这在中国各地的政府都有很多这样的人，他是吃空饷的，就是安排一个人头进到这个什么某某局某某部里面，对不对？挂名他是上班人士，是不是？他可能是某某人的小孩，但是他从来没在那边上过一天班，所以吃空额的，然后吃空饷的，但是每一天都还是每一个月都还是有薪水进进他的账户，这个事情难道中共中央不知道吗？要变成什么？变成陋习。所以说，我们讲到历史也是这个样子的。 你看到，无论是雍正或者是朱元璋啊，他们在励精图治、去澄清吏治的时候，但是呢，在他们下一代，好，在更富裕一点的出来的官员呐，很多都是吃空额、吃冰饷，好，到东扣西扣，到后面你根本能用的人根本就没有这么的多。表单上他有这个履历，但是他在外面做其他事情正在发财，他根本就没有去进去过这个、这个、那个什么，比如说各部分里面上班。所以说，现在的官员。 为什么烂烂的就在于他们不是田里长出来的，他们不是地里长出来的，说他们没有办法接到地气。当然，现在的官员那对中国的建设就产生了很多很多的问题。不然我们直播有讲过哦，那个官员呢，他们只要卖地就可以让让他们的 GDP 整个飙高。你卖地给给建商，你们 GDP 就可以起来。那这个是实质上建设的人也不是你，对不对？建设的是建商，当然他们出了一半的力，那国家也出一半力，这是当然也是对的。 而现在是企业想办法把自己的企业卖给了卖了卖给了国家，变成国企。那这个里面也产生一个问题：，你国企里面人本来很很多都是很糟糕的人，那么你现在把企业卖回国企，那是不是更糟糕？对不对？所以说这个公务员的历练啊，其实是一个国家的核心，民选出来的首长肯定是不行的。但是老师认为，民选出来的议员那是可以信任的啊，这个是很重要的。民议员要民选出来，因为他负责去监督政府嘛。 所以说，老师觉得真的是他们如果有议会啊，那真的是应该有一部分你必须要是民选出来的，然后呢，他们来去监督你这个官员的施政，这样子才不会说所有事情啊都在共产党掌握之下，你根本真的假的，你根本就说不清楚。这个时代已经变了，你真的是说是一个民主国家，你真的是有有一部分你是必须放给百姓让他们去执行的，这个是很重要的事情。而回到江泽民手上啊，江泽民本身他也是被批斗过的人，包含什么？包含在文化大革命的时候。 他他当一个好像铁道部的部长，还在所长什么某个所长，他就被拔下来，空了吃了两年，对不对？像这个状况之下，他经历过了很多很多事情，最后他去建设他的上海，建设他的中国的时候啊，他当然就比较有魄力。为什么？因为他死过一回的人了，他在日本手上死过一次，然后再又在文化大革命又死了一次，死了两次的人了。你觉得这个人什么什么能够做到，什么不能够做到？这个时候啊，他能够大刀阔斧做很多很多的事情，当然。 在百废待举的时候，你可以做的事情是很多，但是你贪腐的状况也是很多。贪污帝国在江泽民的手上真的是非常的庞大，当然后面就被拔掉了， <laughs> 当然被谁被习习习大大给拔掉了，对不对？他是后来就是去澄清立字，再把他的上一派人马给拔掉。但是现在有没有习大大的人马在贪污呢？这我就不知道了，对不对？这我就不知道了。而这个状况之下，我们看到现在习近平他面面临着第三任。 他已经做了十年，好，第三呢叫做十五年，但是各位要知道，江泽民他做了十三年，为什么？ <laughs> 因为他接赵子阳的位置，所以他总共接了十三年的一个位置，所以他才是目前在位比较久的一个一个选出来的领导人。而在这个状况之下，我们发现到后面他所交给的胡温体制，都大部分都还是自己的人马去做，所以说我们就看到了这么乾隆的心态，我今天有这么好的十全武功。 对不对？我接了这个江山，我努力建设了这么好的地方，然后呢，我现在因为年龄到了，不符合党规，只能干两任，那第一任不算，对，那后面的两任十年加起来，那我就必须退了，那怎么办呢？不行，所以说我就扶植我的儿皇帝，乾隆扶植了嘉庆，啊，当然 <coughs> 江泽民就扶植了胡温。 这个东西就是一一派一派的想一继续维持他的权位，为什么？因为他不只是维持他自己的权位，他还要维持他下面那一票人的权位。比如说在乾隆，他要当太上皇，最主要原因是什么呢？他还可以掌控和珅，对不对？有权力的太上皇，你才能够掌控了和珅，去帮他半东半西。那和珅也需要太上皇，所以这个这个体制啊，就在其实，在江泽民这里边，我们就可以看到很多。无论你是再怎么样的一个本来是励精图治的皇帝。 你到最后都会因为恋战你的权位而不可自拔。我们实在是不能不去质疑习近平有没有这个心态。但是如果他要选第四任，那他保证有这个心态，那中国肯定要从那个时候要开始走下坡。这个是一个很现实的一个问题。所以说，我们在看江泽民离开的时候啊，其实很多人呢，在老哥看到有些朋友就说啊，他是被离世的。其实，其实老师也是跟另外一个另外一个老铁也是讲了一样的话，就什么。 就是啊，一个九十六岁的老先生啊，他其实我相信啊，他到最后几年没有出来，啊，那实在是因为他可能已经没有办法很好的表达自我了，对不对？那个九十几岁，九十六岁，这可是奇兽啊，对不对？他可是在民国时期就出，民国时期就已经已经出生的人了，是不是？然后呢，你九十六岁了，你再回三年前，三三四三四年前，他也九十几岁了。 那有人是说，你是不是在明明就是前几个月或者前几年看起来好好的，为什么突然就离世呢？那也很简单，意思英女王，对不对？前两天还接见新首相，后两天就见上帝了，是不是？所以说老人家他什么时候走我们不知道。加上现在年关近了，年关近了，其实这个是很容易带走一票人的。这个各位要知道，我们在这个学这个命理武术的时候啊，我们通常会讲年关年关，你们讲的年关是只是说我们要去办年货了，我们开开心心的。 那对我们来说啊，这个年关了，我们就要看这个太岁星君他要卸任的之前啊，他要清点多少人跟他一起走啊，这个就是一个蛮有趣的事情啊。说年关年关，我们一定要去注重家里的一些老人家哈。这个有很多人呢，他在过年前两个月啊，就准备要去跟太岁一起卸任了，一起辞任这个世界了。而像江泽民这种这种这种能力的人啊，他到后来他也曾经讲过一句话，说什么呢？ 他在在他的党羽慢慢被剪除之后啊，他就想是说，他当年总算了解为什么毛泽东要掀起文化大革命。其实啊，这个东西他不是抱怨习近平，我觉得我个人觉得他不是抱怨习近平这么简单而已，他应该是有去想到是说，他以前可能他自己是被文化大革命斗过的人，被批斗过，要检讨，要去自我反省的人，好，他当时一定可能不能了解，你没事没没事，你就把一个好好的中国弄到一个乌烟瘴气的干什么？ 但是其实很简单，毛泽东掀起文化大革命就是维持自己的影响力，因为毛泽东卸任的时候他还很年轻，对不对？那到最后毛泽东已经意识不清了，交给了四人帮，之后由华国锋去把那个四人帮给剪除。人都是贪心的，但是呢，从这个地方，老师跟各位讲的事情是，我们都是在追求成就，我们追求人生的一个富贵，但是到最后，哪怕你是毛泽东，哪怕你是江泽民。 你这这么近的人，你都得 say 拜拜，你就离开，你半片半瓦都带不走，这是绝对的。台湾这经营之神王永庆，他已经的厉害到什么地步呢？我们之前呢，财硕创办人王永庆啊，王永庆老先生啊，他已经先逝了嘛。王永庆先生他做生意事情很简单，简单到什么地步呢？哦，简单到是说，他今天去任何一个国家，无论是欧洲还是美国还是任何一个先进国家。 他所签名要去借的钱，基本上他只要他签名的，基本上银行都会放行。为什么？就是他有这样的影响力，可以做到这件事情。但他后面还是要补手续了，不是说他签名然后钱就直接进他账户，不是这个意思的。就是他说要借钱，银行都是会照准，而且只要是他说他要都行。但是王永庆先生怎么样先是的呢？一口痰堵了他就去见上帝了。所以说我们在追求的追求人生的时候啊，其实。 人到一定的岁数，你有钱你干不了事，这个是老师一直跟各位讲。人生到一个岁数，你有钱干不了事。你真的想这辈子想做的事情，你真的很想很梦想说，我想达成什么事情，我想去哪里玩，我要完成什么样的的壮游壮举都可以。但是请尽早，我们不要拖，不要说我现在没办法，很多没办法的事情，当然因为有事业、家庭小孩，但是有些事情并不是完全达不到的，只是我们觉得累，所以我们要休息一下。 累是可以休息，但是不要忘记你的身体跟你的初心，那是一定要保持住的，好吗？这个是很重要的事情。所以说，江泽民离世这件事情啊，其实他是从六四天安门事件他得到总书记的位置，在这一次的白纸学运即将告末告要结束的时候啊，哦，他也开始离世。所以说啊，成也学运，走也学运，他的人生呢，应该从学运开始，那也在在我们学运结束的时候啊，他也离开了人世。 这个是一个蛮有趣的一个事情，但是里面相信老师这里面没有太多的阴谋论，因为老师特别去了解一下他的党羽现在的状况哈，这个百分之八十大概都被习大大给剪除了，咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓给剪除了，所以说这个没有那么多的阴谋，就是一个老头子啊玩完了啊，他就见上帝了，那这个他能带来什么吗？什么都带不了啊，什么都带不了这个事情，好吗？好，我们看各位有什么问题啊？接下来我们要讲下一段，我讲下一段哈。 本来活两百岁，被加工死于九十六岁，哈哈哈都蛮有趣的，好吗？八九学运啊，讲错了哈。带你走过中国关键的十年哈，这个是很重要的事情，因为你没有利益分配嘛，其实这可以的事情，好吗？呃，大学同学， <laughs> 大陆未来会好吗？我们刚才讲过了哈，就很简单一件事情，就是你要看习近平接第四任，如果他接第四任，中国的发展势头就完蛋了。 老老的皇帝是没有办法带领帝国往前发展的，这个是一个历史上都可以看到，我们几乎没有看到一个老头子他可以把国家治理的很好的，几乎是没有看到任何的皇帝，就包含朱元璋，就包含了康熙皇帝，或者是任何一个皇帝啊，你老了之后，你都把国家弄得乌烟瘴气，因为多一事不如少一事，出一弊不如兴一利，对不对？ 这个东西啊，有时候就是变成一个相怨，你会习惯在过去的模式里面，你没办法向前。所以说，年轻人他现在兴起的白纸学运，当然里面也有很多，一定是有境外势力，这必然的。但是你难道你不能让年轻人去发挥他的意见吗？年轻人让他来发挥意见，这个是一个很重要的关键，好吗？这是很重要的关键。好，还有什么呢？看一下，没什么意见，我们继续哈。高官多难考，真的是哈。 有个白纸学院或者美国当黑手，那个那个整个套路是一模一样的。你要说不是，那也没有什么好说的，那也只能没什么好说的，好吗？也没什么好说的，就是整个模式跟乌克兰、跟阿拉伯之春、跟跟那个香港啊、跟台湾野百合那些东西啊，都是固定的一个套路了。其实不能说历史一直重复了，但是你的手段你好歹换一下，好不好？因为你会用白纸就很简单，你是要做一个颜色革命，你要做个意识形态。 这个东西哦，不符合哦，不符合其他的，你真的学生运动所做出来的事情哦，因为你你真的一些主轴是没有，你就把学生带到一个意识形态，哪一张纸，哪一个颜色去做的事情，所以说，你这个说他没有幕后黑手去操纵，老师真的是不相信的啊，这个是不相，我个人不相信，我个人不相信，你可以相信，但是我不相信嘛，那你不能阻止我不相信，我也不能阻止你相信，对不对？ 好，那我们接下来我们要讲一下哈，就是说我们十二月的一个流月啊，其实是有一个非常重要的一个事情，就是啊，老师在 <laughs> 老师在开这个节目啊，我们每个月都会预测流月总论，那包含了经济、国际政治，还有我们的疫情啊，我们都有去预测。那其实，在在下一个月，就明天开始，十二月一号嘛，其实是十二月七号开始了。好，在我们交节气之后啊，这个东西是值得去商榷的一件事情。那老师上次是说啊。 就是说，十二月啊，它是一个怎么样的？算是一个空王之月。这空王之月啊，其实对于整个世界的变化是很大的哦，因为包含了将星啊，它就会直接来去发起了一些战争的可能性，而且兵多将广，它基本上是没有什么太大问题了。但以目前现在来看啊，战争其实很多事情是在在酝酿之中啊，就说这个事情是有可能发生的。但是值得去去在这边补一去去补充一点的事情，就是在于啊。 这个金融市场啊，它不一定是完完全全是往下。很多人会觉得说啊，老师讲准，他有些观望很多个月了，哎，他半年以上都是准的。所以说呢，下次老师讲这个经济怎么样，我就凹下去，我去投资。这个月这个周老师必须讲一次啊，这个有些东西啊，我们是必须要很多方法去看的，不是说听了某某老师话就全部凹下去。这个不是老师讲这个流月总论的本意。 我不是这个本意，我只是告诉你我所得到的情报，但是是跟非你必须要自己去评估，而不是说老哪个老师说什么你就去怎么样投资，我又不是投资老师，对不对？不能这样子去看待我的流月总论。所以说老师在这边要讲的事情是啊，你在你在这个阳历十二月啊，金融市场它的确是一个很很极端的一个变化，就有一些它会大好，有一些它会大坏，所以说我不能够确定是说你要投资哪个市场，当然我这里我也不会回答你是哪一个市场。 而我们当然，老师常常所做的事情，当然老师会是以美国的股市、还有台湾的股市、香港的股市、还有中国的股市，我会做一个加权的评估。但是你总不会是说我这个说好，但是不是每一只股票都好啊，对不对？不是每只股票都好啊。像这一像这个十一月，有人在十月空了，十一月去多了，大赚了一笔，对不对？那还想捐款给老师，老师这个就不能收。 啊，这个老师是不能收的，就是那是你自己得出来的。那你觉得我的话，你觉得合理去做，那是投资交易算你的嘛？那老师收了，老师就不对了，好吧？ <laughs> 所以说很多很多人听了老师的建议去投资啊，赚了钱了还蛮多的，就是说要给老师赞助啊，这这个就不行了，好不好？哎，这个这个不是老师的本意，老师必须告诉你，这个下个月的就是明天开始的金融市场，它是诡谲多变的。 你在空亡的时候啊，就代表是说什么样，你是受他人所摆布的。我们在看到空亡月的时候，空阳或者是空亡年的时候啊，我们有个心态就是，那个时候的我们啊，或者那个时候的月令啊，啊，它就很容易被被其他地方所摆布。那这个里面就包含了，比如说我们看到一件事情。 包含了就是说，美国啊，在这个月做了一个三级会啊，三级会就是三方会谈。这个我们礼拜天会谈到这个三方会谈，那是罗斯柴尔德家族他们去做的事情。这里面是蛮有意思的。那这个每礼拜天会去做深入的去讨论这件事情。所以说啊，整个世界的股市啊，它会在金科金融市场，它会带到一个地方，就是说，当政府想要犯糊涂的时候，那这些背后的影子政府啊，或是一些金权势力啊，或者一些政治家族啊，他们就准备要去做一个调整。 但做调整的时候，你跟原来现在的政策，你一定会有一些差池，会有一些不一样的地方。所以说，这个股市会此消彼长，不是一个地方它就固定的，一种走势。哦，老师对这空王月啊是比较忧心的啊。那个特别跟大家讲一下，不要是说投资啊就一面倒，说啊，既然是老师说的是是这个不好，那上个月我赚到钱了，那我这个月我就把它空空到爆，那你就出事了啊，保证你出事，那个没有什么问题了，保证你出事。 而在十二月啊，第二个要补充的地方啊，就是蛮重要的事情是什么呢？这十二月啊，老师看这个天，这个天象啊，实在是一个非常不美丽的事情，因为现在时间越来越近了嘛。那虽然会有一些差池啊，毕竟这个世界这么大嘛。但是病符星啊，这让老师看到它的光芒啊，突然的非常的闪耀。这个病符星突然闪耀了，我们在看这个整个的星象的时候，老师跟各位讲一个观念啊。 老师讲的星象啊，基本上都可以对应到真实的星系，它不是一个抽象的东西。事实上，你懂天文的人呢，都知道有些星，每个星啊它的位置在哪里。其实这个是蛮有趣的事情，只是你不知道这个星在我们的星象学里面，在我们的七正四余里面代表哪一颗星而已。啊，比如说，就讲最简单的火星，对，就是我们的荧惑星，是不是？它就是战争之星。那上次战争之星它正在大显的时候，那天文，你有玩天文的就知道。 火星啊，在前两前一周、前两周，它的光芒特别闪耀，特别清楚。然后呢，那个俄罗斯就 <laughs> 砰就涨过去了，是不是？所以这个东西是会影响人，但是还是一个要件。火星或是其他的星系啊，我们不要说月亮了哈。火星那些比较遥远的星系，它会照到我们身上的时候，都是几百万年前就已经决定的事情。所以说，在这个时候会发生这件事，会发生这样的类似的状况。那这个很多事情啊，它是因果俱死的。 它已经是可能几千年前、几万年前、几十万年前，它就就已经发出这个讯号，毕竟是光年嘛，你光年的话，我们不可能那么快换到人类的年，开玩笑，是不是？你没有几十万年或上百万年，你是根本不会到地球来的。那么在这个状况之下，哦，我们是因为我们做了什么决定，人类共同做了什么样的工业决定之后，我们到期待这个状况，然后再受到这个光这个这些星宿力量的影响。 导致我们的事情往哪个方向去延伸，而不是是说因为它发这个光，然后我们就会做出这件事情，这个是不一样的概念，好吗？这个星象学它是一个非常非常非常难的学问。老师真的你这么讲，这个星象中国的星象，我真的觉得以前的青天监呢，就是天才才能去当的，因为那个实在太难，难到难以置信。这个这里面最难一个事情是什么呢？你每一像太阳啊，各位你要知道我们的太阳啊，这个东升西降嘛，这个没有什么问题吧？ 但是你确定你确定真的太阳是东升西降吗？对不对？比如说你今天买个太阳能板，你你真的是说把它变成的是说朝东朝西，你就可以收到特别好的阳光吗？不是这样子的。你还有些时候你你有些国家你必须朝南，或是西南西西或者是东南东或东东北，好，它是不一样的角度。所以当一颗星系啊，它在地球的不同的地方啊，它其实会有一些小小小小非常细微的。 大概五度左右，五度以内，三到五度以内的差异。所以说啊，你太阳起来的地方都不见得是正西，对不对？东升都不见得东升，对不对？不见得东升，不是东边一定出来，有时候是偏移一点。南北半球又不一样，所以说是星象是非常难的事情。所以说这个病符星大显啊，老师会蛮担心这个在十二月的时候啊，世界上的一个疫情啊，尤其是中国，你现在要速解速封了，哎，速封速解啊，不吃，反了过来了。哦，速封速解状况之下。 它的疫情爆发的速度啊，应该会傲视全球的状况。那台湾就不寂寞了嘛，对不对？我们台湾就不寂寞了。那这个状况之下，哦，这个疫情爆发这么快，那当然伴随的一定会有死亡的人会比较多一点。所以说啊，这个未来怎么去做啊？当然要考验中国政府的一个模式。那李老师他之前所给的建议，都还是一样的，定点开放，对不对？在 <laughs> 定点，比如说在河南，是不是这么想要开放就给你们全开放？ 全开放之后，还你到时候发生疫情，你把你锁在山里面，那真的死很多人了。其他省一大就大家就乖了，你就不用说啊。我们一向为百姓的，所以说这个责任他们来背，背不了的啦，背不了的啦，那真的是背不了的啦。你压制他，我们今天讲一句很实际的话了。中国到现在，因为新冠说死亡人数不到一万人，好，我们就说就说一万人啊，事实上不到八千，五千还八千人。哦，因为新冠哦，他十四亿人说死亡人。 不到一万人，我们就算他一万，但是呢，美国是一百万人，各位知道吗？如果中国今天死一百万人了，那共产党真的别干。但是在十二月的时候，那这个数字可能就会飙升啊，毕竟他们很多的年长者啊，很多人啊是没有打第第四季甚至第五季的，这个事情呢就值得非常去注意。那老师今天也有很多朋友跟老师讲，他们在某一些各个省里啊，比如广州或其他省市啊，他们都开始解封了，说解封是一个条件，但是解封了，老师也不敢去，为什么？ 啊，不是因为怕疫情，我怕冷，好不好？你们那边太冷，我受不了，对不对？白纸革命都被冻了， <laughs> 被冷冻回去了。那 <laughs> 老师这个南方人啊，真的是没办法，好吧？所以说要注意这个疫情啊，各位在如果在中国的哈，要特别去注意疫情。那第二个要注意的事情啊，这个病服心啊也会带来另外一个东西，就是肠胃性的疾病。这肠胃性疾病啊，老师看到有看到老师给各位的那个十二生肖的流月运势啊，特别讲的都是肠胃性，你的吃东西的食器啊，就是你的餐具啊。 或是你的杯子啊，你一定要洗干净哦，一定要做好消毒。因为老师看起来现在下来的一个特色啊，包含太岁跟太岁之间的交接啊，它去影响肠胃性病毒的发展呢，它是非常的严重的。所以老师还是建议各位啊，在十二月的时候啊，你要注意金融变化。第二个，你你在欧洲的话，你要注意战争的变化，还有就是肠胃性的疾病。中国真的很需要注意的新冠疫情啊，但是这个是必要之二嘛，你没让百姓大感染，那基本上他们就觉得是说你根本就没有事。 对不对？那不就小孩子嘛？说这个会烫，你不相信？你摸一下，你就会烫了嘛？是不是？你这爆发一下，死多一点人，那其他百姓就会怪。这叫什么东西？你知道吗？这叫杀鸡儆猴，对不对？杀鸡儆猴，必要之恶，你知道吗？ <laughs> 有必要是说轻视生命啊，这个其实有时候就是人类就是这样。这不见黄河心不死，不见棺材不掉泪。有时候这个防疫这个东西啊，真的是你防的好，他也说不好；你防的不好，他那你也拿他没办法，对不对？ 好不好？那这个十二月的补遗啊，就这三点啊，金融市场啊，它会有很极端的变化。第二个是病毒心啊，第三个肠胃性的病毒，这个我一定要去注意到这件事情，好吗？好，看各位有什么问题，我们要进入最后一段了哈。我们今天会比较快一点，好吗？今天比较快一点结束。呃，什么？有人问得了新冠，放到家里还去方舱？当然放到家里嘛，当然去放到家里啊。 <laughs> 哦，他们的邻居得了新冠， <laughs> 需要他们备受帮助，人都是这样子的，好吗？ 台湾跟大陆签和平协议吗？不会，那不会的哈，不可能的，那绝对是不可能的。你一定一定是坚持抗敌啦，这个没那么容易啦，好不好？台湾明年没有也是很差的了，各位，台湾的国语明年会更差。不要以为都是国民党去拿了，什么那个台中以北、云林以北全部都是国民党然后这样子的话，我们就可以恢复一些经济了。没有办法了，我告诉你了，今天谁做的没办法了，这个除非是这，我说一句比较不合适的话，好了。 我讲一些比较不合适的话，好吧？就是如果是韩国瑜当选的话，那经济可能会好，因为他毕竟不会跟中国交恶。那至少我们还可以得到中国。你在明年你经济很差的时候，我们获得足够的贸易额，这个是一个很重要的关键。毕竟这个你没事去骂人家，然后一直抵制人家，然后呢叫别人给你做生意，这可能吗？这不可能嘛！你不要说中国是故意不，中国都是我们没有不开放，是对方不愿意来。 这个都是屁话，那个那个都是胡诌的，你自己讲自己都会自己会信吗？是不是？你把抗中变成意识形态之后，你现在美国还真的敢抗中吗？是不是？各位要注意到三集会之后，你看那个拜登乖的跟什么一样，很多时候你不是你想象中的那样，对不对？你 <laughs> 你去抗中，然后在中中国不对你好一点，你看澳洲的总理新总理，你看会不会对中国好一点？好一点他就有生意可以做。那中国是不是救世主？你也不要去这么想。 十四这个地方就是这个样子，他们新冠就没有死这么多人，他就没有破坏到这么多产业，对不对？你要让他重新再起，他速度很快，那当然他的经济上会比较好一点，这个是必然的。在危急的时候，我们靠的就是人很多、钱很多、市场很大的地方，这是他们的优势。那他们的优势为什么叫他们？你知道吗？现在是一边一国，对不对？中华民国跟中华人民共和国，是不是？哎，不要说我小粉红，这个事情就是这样。 中华民国这边，是中华民国你不承认没关系，但是你进不来呀，对不对？拿你的二代身份证进来看看呢，不行嘛？别老吵这个没有用，好吗？哦，来，今天肯定回不去了，三年没回家了。你回台湾是没什么问题啊，台湾不是解解禁了嘛？是不是？然后如果你要去回中国的话，那就真的还是可以啊。中国回解回去是没问题的，它解禁的速度应该透过这次的我们的学运啊，办那个白纸学运啊，我相信中国它现在其实动作是蛮快的。 他如果真的是因为血影然后大量开放，然后大量染疫，大量死亡，那下一次你讲操作这个血影，不可能，你不可能会成功的，你绝对不会成功的，因为因为这个血泪在那个地方，你怎么去看，对不对？这个是有这个状况，好吗？好，谢谢例子哈，怎么样移民到台湾？你到台湾，你 <laughs> 到台湾你是有毛病哦。 这个我刚这边有插，我插一个小小话，好不好？我早上是插一个小话，其实应该要结束了，我们刚刚讲很快要结束了。但是老师实在是想跟各位去讲，尤其是中国在中国的朋友，你们不要一天到晚说想到移民到欧美那是你的幸福，好不好？老师做了十几年的咨询啊，十几年了，在老师手上咨询过移民人很多。那这这边跟各位稍微讲一下，你要去移民到欧美，过得幸福快乐，这是可以做到的事情。 绝对是可以做到的事情，人家当然生活素质就比我们高了，对不对？收入也比较高，但是前提就是你去的时候是什么样的身份，你懂老师的意思吗？如果你去的时候，你身上带一个至少，我们简单的至少，你带个一百万美金的一个成年人，三四十岁人，你带了一百万的美金啊，你去那边一百万可能还不够了，说实在的，那我就说一百万嘛，因为你要投资移民嘛，是不是？ 带了一百万美金过去啊，你去慢慢的去申请绿卡，做什么事情，你家里可以安顿好，哦，你小孩子也可以上比较好的学校，这都没有问题。你就算不上班，你也可以做个小生意，也没有问题。开开小餐馆都没有什么问题。但是如果你没有这一百万美金的实力，你去哪一个国家，你都是很辛苦的，那是非常辛苦的。啊，像老师以前在年轻的时候啊，就有人去跟老师讲，是说你哎。 你这个小陈啊，你要不要去我们去澳洲打工留学？那打工游学啊，说是游学啊，说白了吧，那就去澳洲当农奴吧，当农当农工啊，对不对？在专门农场里面干活。那当时老师是不愿意啊，因为我没事，我跑过去干什么，对不对？老师很年轻的开始做生意，说我干嘛？我没事跑去那边去那边干嘛，对不对？后以我就没有去。去那边是好，你很多人赚很多钱回来，但是那个是年轻人，他可以这么干。 如果你是已经三十几岁、四十几岁的人，你过去你大概，除非你学有专精，比如说你是博士、高科技的从业人员，或是你学有专精，你是他们所需要的那个关键性的人才，对不对？然后你去那边，别人就会聘请你，你去那边上班，获得比较好的薪水，那些都可以。但是如果你跟陈老师一样，我们是一般人。 我没有什么显赫的学历，我也没有什么特别的技术，对不对？我都没有，我去那边去重新开始，给小孩子希望，给小孩子上一点好一点的的教育啊！不要像中国高压，对不对？又是充满政治思想，这是洗脑式教育，是不是王八蛋，对不对？当然你可以这么去，但是你大概率你只能去为他们打工，而且大概都是打那些当地人不要打的工。 那请问一下，如果你去那边做的是中低下的职务，那你的小孩就本身就生活在中下阶层。你去从这边的中中产阶级跑到那边当中下阶层，你的小孩能够上的学，因为你付不起他们高额的学费，所以是说你只能上他们最一般的学校。在在欧美一般的学校，它的教育品质是稍微稍微低了一点的，我们不能说很烂，就是呃蛮有特色性的了。 等于是说你要回来再跟再移回来，你跟不上中国的学业，就像老师也知道我的小孩跟不上中国学生他们的程度，所以我就不去了嘛，对不对？我就留在台湾，是不是跟不上？所以说你这个阶级移转的时候，你明明知道别人是比你发达的，所以是说你一到发达国家，你就只能降一阶，这叫降阶式移民。说你是年轻人，你可以边上学啊边移民，这个很棒，老师觉得这个绝对支持你，因为你在那个地方重新奋斗，你从零开始。 但是你是有家庭的人，好，这个太多了，这十几年来太多了。你在过去的时候，你通常都是比较辛苦，不然你是可能英文要很可以了，你英文要真的是 OK 了，你可以正常的交沟通，然后考一些 license，那是 OK 的。那你可以开长途货车，你可以当 housekeeping 啊，或是你当任何一切的比较好，收入比较待遇比较好，正常的，不是打黑工的 waitress 或 waiter，那都还可以，都还可以。但是你因为英文又不好。 然后呢，你又没有专精的能力，也没有很很他们所需要的尖端人才。他们接收外来的移民是有条件的，比如说你是博士啊，你是数学博士，或是你是一个电机博士，他们欢迎你。但是如果你是中国文学史博士、哲学系博士，那对不起，你要不要再去考一个其他的博士呢？各位懂老师意思吗？别人要你不会是来让你去抢他的一个就业率，他要你一定是让你能够帮助到他们。 不然他要你过去干什么？是他们社会福利吗？你当他傻子吗？对不对？所以说是比较难的事情。说移民之前，你不要去看，有很多了，非常多啊，哦，真的是非常多人啊，看了很多的移民的短视频啊，就觉得是说这个是很可以的事情。我说不反对移民，你只要过得开心，去哪都行。但是你不要抱着像过去啊，过去很多人抱着美国梦，然后过去很多都铩羽而归，对不对？就像台湾人，我们讲台湾人就好。 台湾人在三十年前，很多人西进到中国去，希望可以成为一个叱咤风云大商人，因为我们当时比你们优秀嘛，对不对？三十年前中国跟三十年前的台湾，你怎么比？那是不能够比的，对不对？很多人呢，包含台湾各大企业，都带了大量的资金过去，反正你们低我一等，我就可以把你们给怎么样？把你们当做工具，当当当那个枪来使，当棋子来下，到最后多少台流在中国真的是穷困潦倒。 是不是？所以说移民这个事情啊，不要抱成一个梦。你先掂量掂量自己在那边能够做什么事情，你再掂量再那样做，你可不可以在那边生存？不要一直想是说你到国外，小孩子就你的子孙就可以过得比较好的生活，那是可以的，前提是你在中国就是或在你的母国就很成功的人，对不对？比如说你今天你是阿拉伯的那个什么油田，对不对？你是油王，你今天去不去美国不重要。 是不是你你也不用移民，你到哪里都可以过很爽。那看到有朋友就讲，那有钱的人去哪里都可以过很爽。但是如果你没有，你想去吃别人的就业率，想吃别人的东西啊，这三十年来，亚洲人到到到华到美国去，有成功的，有失败的。大部分成功的都是因为他本来在台湾就有钱，或者他一去那边，他就有他的专业技能被别人所认可的。但现在还是一样。好，比如说有些人他是医生哦，他有学有专精啊，或者是他是一些。 高科技人才，比如说台积电，对不对？他被载走的三百个人，我告诉你啊，他根本就不用去考什么移民了，这样直接给你发绿卡了，你信不信？他他不需要啊，是半导体人才。你觉得他接过去那三百人，他需要去考移民，他做移民监吗？他需要去给他什么刁难？他说：“哎，你是不是来我们这边干嘛干嘛的？你是不是假结婚呢？是不是？”不会有人问台积电那些工程师，包机过去，你落地可能就拿到绿卡，可能啊，我不说一定哦，因为过去以前在越南是有这个状况。 你越南人当时啊，二十年前飞过去，落地到美国，直接给你发绿卡，直接在移民官那边给你发绿卡，对不对？那个是历史的史啊，那不是不是确定的。说移民梦很美，那个很美是它有条件性的很美，不是说每一个人去都可以很美。帮你办移民的人，他都跟你讲的很美，但是这么美的事情，他为什么还要家人在中国？全部人给带过去了，对不对？不可能嘛，所以说他没有这么美，他只有有限定资格人的美。 而不是每一个人都美好吗？好，来，半路移民出嘴从来，这真的是这样哦。有些大人都知就是这样。哦，认为英国首相能待多久？英国首相他待不会很久，我觉得英国首相应该也是会被免洗快，他应该要被背一些罪责才会下台。因为英国它是一个光荣的盎格鲁撒克逊的民族，所以是说一个印度裔的，你让在他手上成功，那应该是有很多。 很多的一些英国的贵族啊，他们可能不愿意去接受这件事情，除非你本身就是欧洲人，但是你是印度人，对不起，印度人只是他们的奴隶，所以说这个东西有一点点困难，好吗？呃，老师，请问还需要继续囤粮吗？囤粮囤一下吧， <laughs> 囤一下，好吗？囤一下，哎，这个都要囤的，你都要囤的，你都没有差，因为我讲了快一年的时间，一年多的时间，各位囤了粮的人，你有没有亏到？ 你在生活中慢慢消耗掉，再慢慢补起来，你有没有亏到？那个物价涨成什么样子？老师跟你讲的，你都没有亏到，对不对？说你这次老师没有骗到你，是不是是让你帮你省到钱的是有，好吗？好，但是要买对东西啊，不要买那些很大体积很大，然后买那个一咪咪的， <laughs> 没什么用哦。要学东北人买东西，都一车一车的， <laughs> 没有了，开玩笑的，看地方了，好不好？很热的地方买一车一车是完蛋。 好，那我们最后我们讲一下哈，就是我们这个七八月的时间啊，我们要注意的一个事情，呃，不，不是七八月，就是那个二零二三年要注意的事情啊。二零二三我们要注意的事情啊，是比较重要的事情，就是啊，老师在批这流年的时候，我一直不断的、不断的去看每一个人的盘，你看不断的、不断的去看这个星宿的一个变化，因为每一个人他所能够接收到星宿的力量是不一样的。啊。各位要知道，那排流年呢，老师为什么会有稍微有时候稍微多花一点时间呢？ 就是每一个人你所接受到的星宿力量是不一样的啊，是不一样的。同样一颗星啊，对对 A 是好，可能对 B 就是不好。每一个人的身身体里面呢，都有不同的元素的能量。说就像就简单一讲，就是我们灵魂吧。每一个灵魂它都有不同的一个属性，狗都有不同品种了，对不对？人也有不同的属性。 所以在这个状况之下，水有分软水、硬水，那那个钻石有分什么不同等级？灵魂的纯净度跟灵魂的能够接收到能量也是不一样的事情啊。比如说过敏这件事情，好了吧？老师碰到猫毛就会过敏，但是经理老师他就在猫堆里面他都不会过敏，为什么？因为他的身体里面没有对猫毛过敏的过敏源，是不是？但是他对蜘蛛丝就过敏，我对蜘蛛丝就没有问题，对不对？所以这个就是不一样的地方。说星宿在变的时候啊，老师就发现一件事情啊。 哦，刚刚一开始有讲到的事情，就是大部分的人哈，大部分的人只有少部分的没有，大部分的人在明年的七八月这个时候啊，都是还需要蛮注意的事情。老师这里啊，认为是说明年的五六月可能世界局势会变成一个比较诡异的地方，七八月的时候啊，可能会是在我们征战之年的时候是比较重要的时候啊，各位真的是要特别注意明年的七八月呀，那个。 危险性啊！我相信不是金融大爆炸，不然就是一定会有一定的世界上的局势的重新洗牌的状况。至于它会不会打掉重练，老师当然是不会了。现在你是说现在爆发一个核战，然后让世界进入了进入了半毁灭的状态，那也是太好了，对不对？老师也蛮希望的，打核战最好，对不对？我们全部一起去见上帝，让地球给下一个下一个几百万年之后新的人类去重新经营嘛。 是不是？不然我们资源越用越多，这个地球妈妈也太可怜了，一直被我们消耗掉，是不是？赶快打个核战，把我们的所有人都变成石油，对不对？嘿嘿，以后就台北油田，呵 <laughs> 呵北京油田，呵呵以后不叫北京，也不叫台北了，是不是？那这样子的状况是说明年七八月啊，觉得这个事情啊，尤其是在欧洲跟亚洲，其实都有啊，这个都是变成它的盘会变得非常奇怪。 但有没有少部分人是没有的？是有啊，有些人他可能七八月的时候，他时运也是很高，那他也完全不受新秀的影响。但是老师看了这个近八成的人呢，基层的百分之百百分之七十到百分之八十的人呢，你大概都会受新秀的影响而遇到了这个大环境的变化。所以说，在二零二三年流年总论里面没有提到的事情啊，老师还是要跟各位去讲，在征战之年啊，你只有两件事情是最可靠的，第一个就是你的技能。 社会性技能，社会性技能是什么呢？我再讲一次，就是你可以直接为一般人服务的技能，叫做社会性技能。你不要告诉我你是多显赫的人，那你多显赫也没有用。老师以前讲过一个故事啊，这个满清满清这个那个覆灭之后啊，铁帽子王的的后代也是王爷啊，他沦落到最后给人去拉那个人力车，对不对？生意还不错，为什么？因为王爷帮你拉车，是不是？铁帽子王。 他从满清入关到他最后一代，个个都是铁帽子王，就是他的王位是不会降爵的，都是亲王等级的，是不是？他后来去拉车，为什么？那他除了吃喝嫖赌，他样样不会。那如果你吃喝嫖赌样样都不会，那就算你会，你你没有办法服务到别人。当你出事情出了之后，你没办法服务别人而得到这个收益，那你就没有办法维持下去。所以说，在乱世的时候啊，你社会性技能是很重要的。那当然，第二就是存钱。 那很多人是说啊，老师，那个存钱通货膨胀啊，还有那个可能打台海之战的纸，得钱变废纸。那钱变废纸这件事情啊是不用去担心的啊，这个知道不会，老是很确定跟你讲不会。但是能不能方便使用，那可能会有间歇性的问题。但是呢，现金你还是要留存啊，还是现金你是还是要留存的。所以说，你减少你一般的一般的消费，这样是增加你自己的存款，还有尽可能的让自己多学一门技能。 学一门技能这个事情啊，老师还有一个延伸出来的事情跟各位去讲。我们在学技能的时候，我们要保持一个态度，就是我我学了我不一定要从事这个行业，哦，不要说我今天学了之后，我好像立刻就要去转业，然后去去当水电工，还是装那个泥水匠，而不是这个意思。我们学会了是有备而无患。而当我们学习一个没有立刻利益需求的时候，我们可以从这个学习的技能里面学习到很多人生的道理。比如说你接水，对不对？ 你接水或或跟接水管跟跟堵漏水这两个事情，它就两个不同的专业。但是呢，这两个里面都有很多的哲学，对不对？那个接水管它是必须要按照顺序怎么弯怎么去做，然后把这个水引过来，它有它的压力，它有它的一个一个接管的一个技术。听起来很简单，但实际上它的安排的时候你就必须去了解这个巧思，对不对？修漏水也是一样，你表面堵漏跟你实际的把它堵漏，它还是有它的一个差异在。 比如说你你只打一个止，打一个那个泡沫进去做止水，跟你这个把墙壁敲掉，把管子重新做好，这是不是两种关系啊？你做内墙跟做外墙又有不一样的事情。所以说我们从这个没有办法给以带来立即利益的东西，我们就学习它，并且帮他了跟了解他的一个模式之后，通常他的逻辑是可以放到我们现在做的一个职业里面，这个是可以达到的一个事情，好吗？所以说千万不要去看不起，是说我堂堂某某的总经理，堂堂某某什么样的人。 这都是虚名啊，你跟江泽民一样啊，他走的时候就是裤子一脱，就是换件衣服，你只能带你自己的衣那套穿了最后的上服去走，而且还得把它烧掉。我不知道江泽民会不会烧了，但是最终大部分都是烧掉。你烧掉之后，你剩什么？对不对？不要说你自己身份地位多高了，没有用。了。时间到了，两腿一伸哦，你啥都带不走。你真的是以前老师在年轻的时候就是嘲笑这句话：什么叫万般带不走，唯有夜学生？对不对？那谁夜是一个看不到的东西，摸不到的东西？ 是不是活了之后爽快最重要？呃，当了这一行的老师之后啊，从学徒来我还不相信。当然见识到很多的事情之后，我跟你讲，业随身这个事情啊，这这真的是跟你的，这真的是你生生世世的，这个是没办法消弭的记消弭的记录啊。所以说人呐，一定要不要再去注意是说你自己是什么样的身份的人。好，那个时间到了你都得卸任，你没有办法像毛泽东这样还可以掀起文化大革命。好，这个是没有办法的一个事情，好吗？ 那在这一点呢，很重要，跟各位提醒一点啊，因为今天是直播，候，我们可以稍微聊一下这件事情。就是啊，很多人问事业的时候，老师告诉各位一个观念，每一个工作它都有它适合的年龄段，它不是没不是一个工作，它可以做一辈子这个工作并不多，除了公务员啊，公务员你才能做一辈子。那我们就讲很简单的，外科医师，他能不能做到六十岁？可以，但是他能不能再开刀？可以，他能不能开精密的刀？不行，为什么？ 六十岁，你老花手会抖的时候，你能不能开精密的刀？不行，你都买给年轻的医生，三四十、三四十岁的医生去搞这个东西。所以我们看那个外科手术很精湛，你不会是六七十岁的，他已经没有办法做一些很细微的东西。所以每一个工作都有他可以适合的年龄。你在你现在在什么年龄？你在从事什么工作？假设你现在才二十几岁，你做了 IT 产业，但是你就要去想，你三十五岁失业的几率高达百分之八十，这是很正常的一个事情。 因为你再聪明，你比不过下一个跟你一样年轻的雄鹰。你你干掉了之前的前辈，你现在成为很厉害的人。比如说老师有玩游玩游戏啊，玩一个叫《原神》的游戏，对不对？他现在是世界第一的手游，是不是？老师每天还跟跟小孩讨论这个游戏的内容。那请问一下，里面的员工都是四五十岁的一些老 IT 人吗？不可能，都是年轻的人，对不对？包含配音员都是年轻的人，配音员里面还有天才，对不对？所以说。 在这个状况之下，你每一个职业，你都要考虑到你自己其实是会被取代的一个人。那么在这个状况之下，就做然一个讯息怎么样？哦，我女儿下课了。 <laughs> 哦，这很重要的状况就是，你你一定要先预测你自己的这个行业它被取代的年龄在哪里。不要以为是说公司一定需要你，公司没有一定需要你的。所以说，你学第二专长的原因就是，你有一天你可能就被 fire 掉了。 啊，被败掉的时候，你就需要注意，的就是你要怎么样接续，让你自己收入可以不要中断。所以千万不要去认为说我的事业是一可以一直做下去的。很多工作你是没有办法，很多工作是没有办法是说你一直持续工作下去。这个就是职业的特性，职业的特性你没有办法去去避免，是说啊，我特别厉害，所以是说我可以继续做下去，那老板也会一个有情有义的照顾我一辈子。 老板是什么？老板就是为了公司营业额存在。你是老板，你可以做一辈子吗？也不行，因为你到了一定的年龄，你做出来的决策大部分都是错误，你也得交班给给下一代去做。所以说，人世间我们要做的事情一定是为自己做准备。你不要去想我这个行业，我可不可以做到退休？你是公务员，你是可以；你就算当兵的，你都不能干到退休，不一定干到退休，对不对？因为你前线的，或是你对海军陆战队的、特种部队的，你还是只能往政治的地方去发展，你不可能在位置上太久。 先考虑到自己终点在哪里，然后我们遇到这个终点所提前做的准备，这才是我们人生中让自己人生圆满很重要的一个方法。不然你一定会遇到中年焦虑。我失去了这份工作，我再找不容易，本来就不容易。为什么？因为我们已经力力力不及于新的人了。你怎么会说我再找工作很容易呢？本来就不容易。老师现在找工作也找不到。我除了当自营商去开计程车、开那个网约车，我还能干嘛？我还可以做。 整复我还可以做那个酸痛治疗，对不对？哎，我还行，因为我第二专长是不是？老师可能明年去考个水电执照给各位看一下，是不是？那这个东西就老师可以示范给各位看。所以说，你当你的职业啊，不要以为你真的是位高权重，或者你有有某某专业，都是会被取代的。任何的职业，在现在这个这个高科技跟高速度的时代，我们的职业生涯只会缩短而不会延长。这个各位一定要注意个事情，好吗？好，看各位有什么问题哈，我们差不多要结束了。 好来，还有什么问题啊？要买前要结束哈。好来哦，老师的国力还是农历？老师这是国力哈，我们都整我给你阳历的事情哈。明年中美贸易会更差吗？中美贸易会增加，但是呢，它的它的对抗会增加，好吗？贸易会增加，对抗也是会增加。明年美国经济危机有几率有多？危几率有多高？百分之六十五到七十吧。好，这个是必然的。 呃，会不会巩固政权，发动台海战争？他打台海战争，那是因为他为了让他自己的继位，当然是正常化。第二个就是这个事情一定得要他做，不然他这次继位，他后面的人不会放过他，他一下台就会被清算，所以他一定得要去打这个仗。好吗？老师，请问香港能否保住汇呃汇率制度？你就说跟美国挂钩吧，美元它总有一天它会变成一个浮浮动性比较大的一个币别，就像我们上周谈到的。 这个油源的问题啊，这中国也想染指。所以中国当它也成为油源之一的时候啊，美元未来必定会有很大很大的一个浮动。那到那个时候，港币是不是需要跟美元联动？那就不是必要的事情，对不对？那那个就没有很必要。它现在需要跟美元联动的原因，最主要的事情啊，还是在于是说，大家需要香港这个地方来让中美、欧洲这些地方的金融机制啊，可以串起来的一个很重要的中继点。 所以说啊，人家说海南会不会成为下一个香港？我上次讲比较难，为什么？因为香港的问题很容易解决，但是他如果没解决，那海南才会成为下一个香港。但是只要海那香港的问题解决了，那香港就还是东方之珠，那未来它还是填海，还是造山，还是还是造路，什么都还是会去做。那至少在这个不能说太久了，五年之内啊，这个香港对于对于世界的重要性还是很强的。而五年之后就不一定哈，因为现在整个这个时代它的变化速度太快。 哦，太快！这最近老师也在想一件事情啊。老师在讲解推背图的时候啊，都会想说它是有一个几百年、几百年的一个规律。但是老师发现了，你当你时代变迁越快，科技越发达，它的年限好像是会缩短，好像是会缩短的啊。因为你，你一年可能做了别人过去十年才会做到的事情，这都是有可能会发生啊。这个是老师再去研究一下，好吗？ 哦，感谢小栗子哈。那好，那我们今天不好意思哈，我们今天这个本来应该只讲三十分钟，那么现在又开始快要变一个小时了，我也不知道为什么，莫名其妙。 <laughs> 哦，那一样哈，我们礼拜天一样进行到我们的世界大灾问哈。那老师还是先讲一下哈，我们的这个流年啊，各位要报名还是可以报，不要怕老师，老师一定要想办法把它批完。啊，再来有之前的，刚一开始有点慢一点哦，那不好意思，因为那个资料重做啊，这个老师坏习惯要改。那老师还是一样，哦，错的老师还是流失，老师还是重新批。 那你只要来问老师，你超过时间了，比如说你我们十个工作日嘛，实际上你要等十三天啊。那如果你超过十三天了，你跟老师讲一下啊，老师要尽快把它补回去。那现在已经有有快二十天了，是有的啊，因为重批要时间，真的不好意思。但是啊，你继续弄，老师速度会越来越快啊，因为我老师有去调整一下我的工作的模式啊，会把那个文件越变越清楚。 那第二个就是啊，我们还是要提醒，就是我们十二月二十三号有我们的点灯安太岁的第一场法会，第二场是由经理老师来主办的，当然我会协助他。那为什么二十三号呢？还是因为是说那一天呢特别适合点元成灯哦，所以是说老师要虽然太早了一点，因为你一月底才是过年嘛，对不对？我提早那么早呢，是因为那一天特别适合提早点灯，那点呢当然会比较好。那后面你要加强的。 你再看金理老师的法会，那但是陈老师的，就是一定十二月二十三，我一定要办，我非办不可。那因为那一天对我来说，我觉得很适合我去为大家去做服务。虽然时间已经不到一个月了啊，但是还是请各位积极去报名，好吗？那这里讲一件事情，就是我们在报这个点灯的时候啊，老师单个单位语言呢，像用到系统的话，都写一元啊，一元台币。那这个的原因是因为它用数量去比，比如说我虽然写一元，但是如果你能力好。 你就不用担心，你可能付个一自己能力范围之内的，好，那你多你要你愿意缴多少钱，那你就写多少数量，好吧？这个单位跟数量是分开的，你愿意付付多少都可以啊，比如付个两百万呢，哎，我可以接受，你知道吗？ <laughs> 好不好？哦，就是说你这个单位跟数量啊，是单位是一元啊，以元为单位，那你愿意付多少你就付多少，随喜，不要跟老师讲说啊，不好意思，老师现在我现在不方便，我只能付多少多少。 这个不要跟我讲了，我老师很忙的批流年，你有多少能力你就做多少事情，好吗？这是老师这几年来的一个坚持啊，明年就不一定了。当然我每年都这样讲了，但是明年就不一定是这样子了，因为压力很大， <laughs> 好不好？感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们周日见。